кийинки анимация аркылуу жарык спектрин карайлы экранда жарык булагы дифракциялык торчо эки линза жана экран турат булакты күйгүзөлү экранда дефракциялык спектр көрүүдөбүз экрандын борборунда ак тилке бул спектрдин ноль тартиби дифракциялык максимум байкоосу толкундун баардык узундуктарына аткарылат андан соң биринчи тартиптеги симметриялык спектрлерди көрүүдөбүз сызыктардын түсү кызгылт көк түстөн кызыл түскө чейин өзгөрүүдө кызгылт көк түсүнүн дефракция бурчу кызыл түстүн дифракция бурчуна караганда аз анткени кызгылт көк түсүнүн толкун узундугу эң кыска экинчи тартиптин бозураак спектрлеринин сызыктарына үчүнчү тартиптеги спектрлердин сызыктары үстүнө коюлган жарык булагын монохроматтык жарыкка алмаштыралы булактын жана дифракциялык торчонун ортосуна фильтр коебуз ар кыл түстүү сызыктар мурдагыдай эле ак жарыкта экранда болгон ордуларында жайгашты салыштыруу үчүн жанына биринчи учурда алынган дифракциялык спектрин жайгаштыралы дифракциялык торчону көзөнөгү көп дифракциялык торчого алмаштыралы дифракциялык спектр жарыгыраак боло түштү көзөнөктөрдү көбөйткөн сайын дифракциялык спектр өтө жарык боло баштады